OK，所以，嗯，没问题。你们可以用那个英文的，不是？二，OK，ora，可以，ora 可以。可是一定不可以 ola，ola <laughs> 不可以。ora，ora，OK，懂？OK，天气呀，cap，不。 豆，豆，给你们的对方看你们的运行动词，对。他也有也所有的东西，是因为我说有，你们要看那个动词，你们的对方的动词。E sono le cose di qua, mangiare, io mangio. Ok? Se vuoi, buco qua. Andiamo. Eh, eh, 会坐下来。OK，所以引了有一个很棒的礼物给你们，OK 吗？来，Hello，都清楚吗？紧张吗？对啊，这样呀，紧张死。Hello，练习一下，练习一下，来，练习一下，我们一起练习，对，有气。 这 <laughs> 样，哪个是它？哪个是你的？OK。谢谢。你可以 OK。是吗？你要让它看成这样。哎，OK。如果是这样。好。这样，OK。一有。一有是什么？ Io. Boh. Eh? Mondo. Mondo. Mondo. Boh. Mondo. C'è che si chiama. Vendo. Io i N, ma. Meglio. Vedo. Vedo. <laughs> Ok, ok. Okay. Allora, ni in la... Con vera. Allora, licia è vera. Vera, Licia è vera. Licia è vera. Licia è vera, che significa...